Meni Marinet dedilar. Otigina qizman, kamtarona hayot kechiraman. Lekin men haqimdagi asl haqiqatni hech kim bilmaydi. Bu mening sirim. Mo'jizaga boy va olam, do'stlardan kuch odam. Barchamizda kuchli hislar, Mo'jizavi imkoniyat, mo'jizaviy. Mo'jizaviy